बैठ के मैं फिर जमाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे वाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे बोलेंगे वाओ मुझसे जलने वाले हैं आओ साथ में बैठ के मैं फिर जमाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे वाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे बोलेंगे वाओ मुझसे चलेगा तकलीफें बढ़ेंगी बंदी भी तेरी तो तुझसे तो बेकअप करेगी महफिल में बैठा तो जिल्लत पड़ेगी सब मुड़ के आते को माफी मिलेगी समझा क्या भाई सच की सिवा अब घूमने और कुछ नहीं उठता है सब मेरा तू अब सुनता थे भाई जलने वालों को लौड़ा चटा है तक भोंकेगा बचकाने भौकेंगा भौकेंगा किधर तक भौकेंगा इधर की बात को उधर पे ठोकेंगा सत्तर पे आके क्या मेरा नोचेगा लफड़े नहीं तेरे लोचेगा बचकाने फिर से तू भोकेगा बचकाने फिर से तू भोकेगा बचकाने फिर से तू भोकेगा इधर की बात को उधर पे ठोकेगा बचकाने फिर से तू भोकेगा बचकाने फिर से तू भोकेगा भोकेगा बचकाने दो फिर से भोकेगा भोकेगा भोकेगा भोक भोक भोक मेरे रात को मतलब एकदम सनकी बनता है तू कब चले जाएगा तेरे को खुद को भी नहीं पता है ना मेरे को पता है सुनो हिटर्स भी बोलते हैं वाओ मेरे जलने वाले हैं आओ साथ में बैठ के महफिल जमाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे वाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे बोलेंगे वाओ मुझसे जलने वाले हैं आओ साथ में बैठ के महफिल जमाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे वाओ मेरे हिटर्स भी बोलेंगे बोलेंगे वाओ बोल बोल बोल वाओ बस की नहीं है ये रैप करना तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं है लाले That's a mental. मसला नहीं है खोटा खोटा तू फेम में आएगा और मेरे को तेरा फेम नहीं